Transagentes, bienvenido a otro episodio de Contameños Zapatotes. Hoy les quiero enseñar uno de mis modelos favoritos de mi colección. Es el Jordan 4, colaboración con el artista Brian Donnelly, mejor conocido como Cos. Este zapato salió a la venta en Cyber Monday del 2017. Fue en un proceso de rifa en el sitio del artista donde podías entrar por creo 15 minutos. Podías entrar y terminar el proceso de comprarlo, pero aún no sabías si lo ibas a tener o no. Hasta el siguiente día donde te mandaban un email con una confirmación o cancelación del producto. Este modelo es el segundo que sale. El primero fue todo un modelo gris y este es todo uno negro. Este modelo consiste de piel gamuza con varios diseños del artista que utiliza en sus ilustraciones y pinturas. Una de las partes favoritas de este zapato es la suela. La suela tiene varios diseños, pero también brilla en la oscuridad. Otro panel muy interesante es la parte de atrás, que en lugar de, tener un Jumpman logo o un old school Nike logo, tiene el logo del artista Kaws. El logo del artista consiste en unas tachas que él utiliza a través de todas sus ilustraciones y pinturas. Este modelo todavía se puede encontrar en lugares como StockX o Go, pero usualmente el precio es el doble o hasta lo triple de su precio original. Para mí, estos Jordan no son más unos zapatos, sino una obra de arte. Y por eso estos son mis Jordan favoritos. Bueno gente, muchas gracias por ver este video. Por favor, déjenos saber en los comentarios si les gustó el video o qué otro tipo de zapato quieren ver.